you tan sencillo como aplastar una hormiga. Help me! Help me! A ver, a ver, ¿qué pasó? Disculpe, ¿qué hace? Diez segundos más tarde. ¡Oh! Oh! Yes, B. ¡Hijo de la! parecen a los tres chiflados trío de...